jamani, kijionongo hapa nafikiri mnanifahamu, ndio nimetoka Uswahilini mpaka ZPM hapa unapoona kuja kutafuta Jamani, uzuri wa eneo hili lilipopata sifa zake kwamba pikipiki zao pamoja ni nzuri, lakini ni nzuri, unatumia kwa muda mrefu, yani haina utata. Kama unataka kuchukua pikipiki nyingine siku mbili tafa, yani nafikiri unanielewa vizuri. Unajua, nasikia kuna ofa na hicho ambacho mimi kimefanya mpaka nimetoka kule. Kwa nisiongee mengi, naomba niingie ndani nikatafute vitu vyangu kidogo ambayo nimefanya mimi niende katika sehemu zangu za kazi, alafu nijue je, ofa yao ni ipi. Kwa nisiongee mengi sana, maana bwana kizuri kula na mwenzako. Basi leo nakaa nikale na nyinyi wenzangu ambao mnateseka, unakaa nyumbani unasema una pikipiki, unatafuta pikipiki, mwisho siku unapata pikipiki. Sasa hivi kuna pikipiki nyingine ambazo sio nzuri, zinakusumbua siku mbili, unaua hela yako. Nikia ndani, nafikiri mnione tuangalie tunafanya kitu gani kwa leo kama unavyoona hapa kuna kila aina unavyotaka wewe mwenyewe. Utataka pikipiki aina gani? kata habari. Leo nimekuja jamani hapa kupima kwenye jengo lenu kwa ambacho kichoja kunifanya kakaangu kuja hapa kutokana na sifa ya pikipiki zenu pia mnaofa pikipiki eh, zenu hazina mambo ya ubabaiki kinasikimili pikipiki nakuwa mbovu eh, ndio maana nimekuja leo kijiwe nongwa mpaka hapa kwao natafuta pikipiki yangu jamani na mimi atakaonisaidia kwa sababu unaambiwa hivi hata kama sio mimi unaweza kufanya bodaboda unaweza kufanya mwenyewe kwa mwendo wako kazini, na uzuri wa hapa nafikiri mnaanzia kuanzia laki tatu kwenda juu. Hebu unaambia mwanamume unakosa nini? unakaa nyumbani mwanamume mzima unasema sina kazi, siwezi kufanya kitu. Hivi laki tatu na kushinda au laki tano laki sita kuna pikipiki yako na kufanya maisha yako? Kwa mimi nachagua jamani, jombo langu na mimi mume wangu afanye kazi ya boda boda. Hapa tuna pikipiki aina mbalimbali kama ambavyo unaziona. Ah, labda sijui mimi kwa ajili ya kazi zangu, kwa sababu mimi napenda kwenda kama unavyoniona, nimepiga simu ya tangazo, niende huku mara mzee, kuna weekend, sitaki mambo ya kutoa toa bukubuku, wakati naweza kuna pikipiki yangu ikanifanyia maisha yangu. Basi sawa, hapo umefika. Kama unavyoziona, unaweza ukachagua pikipiki ambayo unaona itakuvutia kutokana na mimi jamani, kwa mimi za kijiwe na nafsi yangu ningependa sawa Nadhani leo umefika pia ni wakati mzuri ambao pia kuwa tunakuwa na ofa mbalimbali kwa wateja wetu. Pindi unaponunua pikipiki, kwa mfano umechagua pikipiki hii, utapata ofa ya kofia pamoja na oili na kufanyiwa service ndogo bure hapa ofisini, ili ukiondoka tu eh. basi moja kwa moja unaenda kwenye shughuli zako hapa hapo kwenye ofa. Ndio namaanisha silipi hata kidogo, ulipii chochote ofisi ndio itagharamikia. Kuna mafundi wa ofisi, yaani wewe ukiondoka na kitu yako hapa moja kwa moja unaingia barabarani. Kitikio kukupa oili pamoja na kofia, unachagua kofia hapo na service ya oili itafanya ofisi. Kwa hiyo wewe hugharami chochote, kila kitu itafanya ofisi. Kwa hiyo jamani, mia nyekundu sitoi, naondoka na jombo langu, naondoka na zawadi yangu ya kofia Oi, Sasa hebu niambie, ufanyweje ndugu yangu? Kama unapewa una, unasema kwamba kuna mafundi hapo ukichukua mzigo wako unafanyiwa service, unapewa kofia, unapewa na oil yako. Kwa jamani, kama unavyoona navyoongea, kilichonitoa mimi kijiweni kwa kufika hapa ni kutokana na huduma za hapa zilipokuwa nzuri. Naomba tuelekee ofisini nikalipe pesa yangu jamani, na vile vile mimi sichukui kitu bila ubabaifu. Nafikiri ofisi ina mambo ya kuandikishana kwao, nikaandikishane na baba nikabidhiwe chombo changu kijiwe nongo. Haya, karibu ofisini. sana ofisini kujia leo. Nakaa hapa haya jamani, kama nilivyoelezea kwamba leo nimekuja kwa jambo langu moja tu kujiondoa kuja kuchukua usafiri wangu, na maanisha ni pikipiki, na kama nilivyosema getini kwamba huduma za hapa ni nzuri. Kwanza ni wakalimu, pili wana ofa, tatu na ufundi, unapokuwa chombo chako kinafanyiwa service. Kwa hiyo mimi kijiondoa, nimeshaingia ofisini hapa, nataka nijue taratibu za kulipa zinakuwa je, tunalipa kwa cash? Maana kuna mwingine anasema kijiondoa baada ya kununua pikipiki, lakini sina hela cash. Kwa hiyo jamani, naomba niulize ili na nyinyi msikie vizuri, kijua naomba kuchukua jombo langu nikatambe nalo Kiswahilini. Fanya kama unavyoona. Haya brother, mimi nataka kulipa. Ye hapa mna mnalipaje huduma zenu? Mfano mtu akitaka kuchukua. Hapa <clears throat> tuna huduma za malipo za aina tatu. Ndio. Unajua kutokana na changamoto za kiusalama wa fedha, mtu sio wote ambao anaweza kutembea na fedha mkononi. Kwa hiyo hapa tuna huduma tatu. Mtu anaweza akalipa keshi anaweza akalipa kwa kupitia mitandao ya simu kupitia lipa namba kama tunavyoona mbele mm. au akafanya transfer au akalipia kwenye akaunti zetu za benki. Kwa hiyo malipo ni aina tatu, kwamba kulipa keshi kupitia lipa namba kwa wale wanaotunza hela zao kwenye simu au akafanya transfer akalipia kwenye akaunti zetu za benki. Sasa sijajua umechagua njia gani? Jamani, mimi kwanza nimependa sana kwa sababu sasa hivi dunia imeisha, unaweza katoroka na fuba lako hujafika hata hapo, ushakabosha ndio pesa zako kwa hiyo hapa kuna kuna ulipaji wa aina hii, mimi nataka kulipa kwa namba. Kulipa kwa namba. Eh, Basi kama unavyoona namba yetu hapa mbele, unaweza ukalipa kupitia hiyo namba ambapo katika kulipa kwako kuna majina yatatokea hapo ambapo majina ya kampuni yetu Rafiki Music baada ya malipo, tunachofuatia ni maandikishano ya mkataba wa mauziano wa kisheria. Ah, katika mauziano yetu nitakupa kadi original, ndiyo. Nitakupa kopi ya kitambulisho cha jina ambayo lipo kwenye kadi kwa ajili ya kufanya transfer, ndiyo. na nitakupa passport hii. Hivi vitu vyote vitakusaidia pindi ambapo utataka kufanya transfer ili uweze kwenda kwa jina lako. Kwa hiyo nitakupa kama nilivyoeleza, kadi original, kopi ya kitambulisho cha jina lako kwenye kadi pamoja na picha moja ya passport. Mkataba huu unatambulika kisheria. Kwa hiyo katika biashara zetu au mawasiliano yetu lazima tupate mkataba ambao uko rasmi na unaotambulika ili mm-hmm. kurahisishie wewe sasa kuwa mmiliki halali wa chombo ambacho hicho umekichagua. Haya, nafikiri kama mmesikia jamani, vitu viko kihalali. hakuna atanitambua leo kijiweni Mungu. Fanya kama unaona na jombo langu leo. Majina yako? Naitwa Zainabu Ali. Mkazi? Mkazi wa Vingunguti. tunakaa mwanamume mzima nyumbani, mimi siwezi kufanya kazi, maisha magumu. Tafuteni wanaume saizi, kama hivyo pikipiki zinauzwa kwa bei rahisi, fanya kazi yako, nunua pikipiki, weka barabarani, utapata hela. Mambo ya kukaa kunyanyasika, kuelewa na wanawake ashapita na wakati. Mie tukijiona kuna jambo langu hapo, sijapata langu gari kila siku. Hey, kwa tuache mambo kukaa vijiweni, jamani, mimi sina hela, mimi siwezi kupata kwa hiyo yani wakati vitu vipo na mtu anafanya unapata riziki yako. Kwani unapenda mtu kuja ya mtu hela unao lakini pako ajili ya mtu. Kwani kuna vitu vya bila hisi kama hivi. Mimi nasikia mwanangu mkataba mbele Kiswahilini. Katika mkataba huu shahidi wako watakuwa nani? Shahidi yangu mimi yeye yuko nje. Haina shida yuko kidogo mimi nitamwita. Mm. Au jina lake naye. Ndio, ndio tuanze kwa Ah, kwa Joseph tariki. Sasa hivi saini yangu. Ha jamani, na saini nadondosha saini yangu jamani, sije mkasema oh yeye. Kwa jamani, na saini hapa. Haya, hapo nadhani kila kitu kimekamilika. Uh, kwa mkataba huu maanake sasa wewe ni mmiliki rasmi wa hiyo pikipiki. Naomba nikutoe shaka kwamba pikipiki hizi ni mali halali, ndio kama ambavyo tumekuonyesha kwamba na ofisi hii imesajiliwa kama ambavyo tunaona vibali vile pale juu ambao vinaonyesha namna tulivyopata leseni kwa ajili ya kufanya hii biashara. Sasa Kwa hiyo ondoa shaka, kila mm. kitu kipo kisheria. Basi hapo tutaenda kukagua kwenye pikipiki uweze kuhakiki kwamba taarifa zilizopo kwenye kadi na zilizopo kwenye pikipiki zinaendana. Sasa Kabisa basi kadi kama tumeshahakiki pale, kila kitu, taarifa zote idadi zinaendana na taarifa zilizopo kwenye pikipiki. Kwa hiyo na kama tulivyosema kwamba wiki hii tunatoa ofa ya oni pamoja na yogati ah, kweli ina msimu ya ofa. Ofa Kwa tunakuwa tunakuja na kila wiki tunakuwa na ofa mbalimbali. Kwa mfano wiki hii umefika tulikuwa na ofa ya oil pamoja na nyanya. Unaweza kaja wiki ijayo tukawa na ofa pia. Kwanza dereva wangu umemuona huyo, kufuata hilo jombo Nakwambia habari ndio hiyo jamani, mimi mwenzenu kama unavyoona, shakabidhiwa mali yangu hapa Kijiwenongwa, naondoka na jombo langu, naenda kuangalia maisha yangu, kwa sababu Kijiwenongwa napenda sana kutumia vyombo kama hivi pikipiki, kutokana na kazi zangu wa haraka. Oh jamani, chombo ukikitumia vizuri kinakaa vizuri, ukikitumia vibaya kitakuletea madhara. Oh jamani, bado hamjalipa vitu vyangu vya ofa, sije nikavisahau. Eh, haya jamani, nimekabidhiwa kama mnavyoona hapa elementi yangu na oil mia hapa eh? hivi. Sasa hapo utaamua. Je, yeah. hivi service uzifanyie hapa au utaenda kuzifanyia Kwa mimi kijiwe kijiwenongo jamani, naomba nikafanyie kwangu kwa sababu huyu dereva wangu mimi ndo anachukua kazi zangu. Kwa hiyo mwenyewe anajua mambo ya service. Na kutokana na muda mimi naona nikamalizie kwangu jamani. Sawa Chukua